Hi, zo, so, oké, okay. dit is mijn eerste test vlog en eh, we gaan kijken hoe het allemaal uh, toe gaat. Ik heb een hele ondeugende steunpijs hier man, jezus, en we moeten straks filmen. Alright, ik heb honger, let's go eat. Memories of love see her name. Huh? All right, let's go. Yeah. Hai, dia suruh pergi mana dia? Ya, tu. Mai start ya rumah ada. Ya. Ya. <laughs> Ya, mak. Mesti kuang. Mesti kuang video mana. Mesti kuang video No pas. Senti mak. Apa sih deh? SOC ya. Ja, Watch out, Jenna. Stop. Ik heb het niet kunnen wijzen. Aangezien ik hier weer. Zal je de volgende keer wijzen, ja? Alright. Next stop is. Ik moet naar het eh, ziekenhuis. Want ik heb een paar dagen al een, uh, een boetsweer hier, een steenbuis hier aan mijn arm. En ik ben gisteren geweest bij de dokter. Ze hebben het eh, helemaal opengesneden. En eh, alle pus eruit gehaald. Dus nu moet ik weer vandaag gaan om uh, verband te verstoren. Of is mijn verband verwisselen. Dus we zijn nu onderweg naar kant, deze lieve meneer hier. Ai, ofa, ofa, ofa. Ai, ego. Ai, ik, ik ga het helpen om naar mijn auto te kijken. Dan ga ik kiezen naar. Ja toch? Ja, Jason. Ai, wow, wow. <clears throat> Oké, okay, bon. Dan gaan we nu uh, naar binnen. I want you to E ik weet niet wat ik heb gegeten, maar shit, ik baba. Oh my god. Oké, ik weet niet hoe jouw zaterdag eruit ziet, maar van mij, oh my god, het is koud. ik ga het laten, ik ga het laten. Jezus. Mijn zuster is hier. Oké, policy van het ziekenhuis, ik mag niemand filmen. Maar goed, dus we gaan dit ding, die tori hier houden we dan verschonen. Ah ik weet niet hoe jouw zaterdag eruit ziet, van mij, zoals je kan zien. Dus vraag me niet wanneer een nieuwe video online komt. Ik ben druk bezig. En kijk hier, ik heb nog steeds een steenpuis hier. Het is rood, hè? Toch? Is het rood? Rood? Ja, ja, een steenpuisje. Hier, hier, hier. Op mijn neus. <laughs> Op mijn neus. Ja, Oké, dus dan gaat het... Oh. Oké. Oh, goed. Is het een mes of zo? Mm -mm, zijn die haartjes. Haartjes? Het leek alsof ik gewet. Oh! Ah! ah! Ink. <laughs> Oh. Oké. Okay. Hoeveel nog doen? Oh. Ah. Vreselijk, vreselijk pijn. Jezus okay. Ja. en tussen min 1. Ja. En dan is oh. 7 dagen en de keur maakt u af. Oké, is dus goed dan. Jawel. En dan, uh, u mag bij ons komen voor verschonen of Ik ga bij Nee, nee, nee. Ik kom hier. Oh. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat zie ik. Oké. Okay. Oh, pers toch weer? Mm Word, word rustig, rustig. Oké, okay. yo, go. Oh my god. Er komt niks eruit. Of wel? Een beetje perspectief. Oh. oh. Ah. Shit, zit dus is nog niet genezen? Oh my god. Dus wat is dat wit ding daar? Pus. Dat moet eruit. Ah! Oh my god! Pain! Pain! Pain! Kan je die gewoon weer trekken? Shit. Oh, pain! Want smetten? Alright, go. Shit. Ah! Shit, what is that? Antibiotica? Betadine, Jorio. Oh my god. Well. Shit. En mm. hoe lang moet ik nog lopen met de pleister? Oké, ik ben klaar. Ziet er fresh uit onder mijn shirt. Ah antibiotica gehad. En dan gaan we eruit. Je mag gaan? Ja, hoe laat? Oh, maar u bent er niet? Nee, ik ben er niet, maar... Oh, maar nu het niet. Mijn zuster verschoond. Oké. Okay. Dan dan met die kuur. Ja. Eh, ik zal gewoon nu twee doen. En dan tegen de... Voor je gaat slapen, dan weer Oké, ga ik even nu, nu, nu, nu ergens uh, halen. oké, okay. moet ik nu naar de mall, Hermitage Mall, om eh, het recept in te dienen. Om dan eh, antibiotica in te nemen. En dan is het bijna tijd dat ik daar een hele goede kennis van was. even ga filmen. Melissa, ze is bezig met rek. Hallo! <laughs> Ah, ik werd teruggeroepen door deze die zijn lieve mensen. Ai, wat wil je me vragen? Een clip. Zo'n clip? Ik ben play low man, dat ben je in een foto. Maar dat is Nee. Hé, hey, rustig. Ik ben play low man in een foto. Maar dan alla fasi, asan bekong. To be continue en dan minder maar verstaan. Ik bedoel, een film. film. Oh. Van wat leg me even uit voor de rest. Dus. No, maat, maat, een film. maar, maand film. Ik ga door. Mm, ik ga door. Dat paar is dit. Dus online toch? YouTube. Kun je TV. Ah. No, I did ook online YouTube. Ik kan teken. Pratus. Oké, ja. Zit ie? Eh, ai, ei. Ai, kijk hier. Die lopen me. Ik moet jou boy. Ja? <laughs> Hoe boy. Later. Zo zie je. Hey, pa, hey, sumaja. Hey, groeten, groeten, groeten, groeten. Ja, hè? Yo, hey. Abo, later. Ja, zo zie je. De mensen hebben niet genoeg van wel eens te film. Ik weet, ik weet gaan filmen volgende maand. Right? Oké, okay, dus ik ben onderweg naar mijn auto. En weer hebben we iemand hier. Para. Ah, dus wat, was je vraag? wanneer komt deel 2? Ja? Wanneer komt deel 2? <laughs> we filmen volgende maand. Volgende maand filmen we. Ja? Goede mensen dan. Goede Ja? Hoe heet je? Eh, Guillermo. Guillermo, ja man. Bless you. Blom. Ja. Wondering how it'll happen. We hebben hier een hele leuke dame achter de kassa. Zie ik voor het eerst, dus ik uh, zal zeggen dat ik vaker hier zal kopen. Wat is je naam? Mijn naam? Ja? Samantha. Samantha. Zou jij mee kunnen helpen met... Uh, als je een momentje geeft. Alsjeblieft. Heb je het? Kan ik gelijk wachten? Nou, ik word geholpen door deze mooie vrouw. Wat, wat, wat werker mooie vrouw hier? Wat is je naam? Nou? Wat is je naam? Rishmi. Hallo. Oké, okay, zodra je naar uh, Rafika komt in de mall, dan moet je naar deze dame vragen. Ja, ja? <laughs> wow. okay. Vier keer per dag twee capsules. Zo. Alright. Mensen. Wat? Hoeveel? Vier keer per dag twee. Zoveel. We hebben ik deze vrouw weer hier. Graden en euro's. Deze vrouw heb ik gisteren gezien. Hallo, hoe gaat het? Je hebt geen slang bij je, toch? Mm, mm, no, vandaag niet. Zo, hier hebben we weer fans. Hoe gaat het? Ja, Wie zijn jullie? van die Kerry. Hé, serieus zo? Alles goed? Goed, goed. Bon, bon, bon. Later. Ja, man. Bon. Oké, man. Ja, man. Yo. Kom, ik kon selfie. Ah, ik Ik kon selfie. Je gaat weer naar Rockawell voor een ijsje. Ik dacht dat u op, uh, eh, u op dieet, no? Oké, okay, maak een selfie. Yes. Ja, dus ik loop en mijn my own business en kijk hier, een hele leuke dame hier. Ze zegt wel eens. Iedereen die wel eens zegt vandaag komt in beeld. Look ja, zo ja. Kijk, kijk hoe ze wegrennen. Huh? <laughs> Wie ben jij? Ik ben Jody. Hallo Jody. Oké, okay, jullie foto wagen, hoor? Oh. Je moet nou wel eens de film kijken hoor, is geweldig. Ja? Hé, hey, kijk hier, wie is dit? Moeder? Moeder. Hallo moeder. Alles goed? Ja hoor. Bo, bo, bo, bo. Ah, iedereen die wel eens zegt van nou komt dit wel. Ik ben hier met deze boys. En als je komt eh, parkeren bij de mall, dan moet je naar deze twee jongens zoeken. En dan gaan ze nu de beste plek voor je zoeken, toch? Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, heren? Jawel, Ja, toch? Ja, toch? Hey, stel je even voor, zo maar naar jou. Oké, ik heet Raoul, maar mijn naam is Bara. Gewoon, zo maar sap me, sap me para. Semua no sabi, no sabi. You na pichel. Zo naar jou, zo naar jou. Mijn naam is Roselski en iedereen kent me als Rossi gewoon. Oké, oké, oké. Is goed. Eh, dames, jullie weten het, zodra je hier komt, betrouwbaar deze gasten gaan de beste plek weer zoeken. Ai? Oh, is wel naar Ja. Pick up Tyson in naar Olo. Zo naar Tyson. Hey, hey, hé. Hey, hey, hey. Hey, Não Zo, feti. Só, lupa, a loer lurer. <laughs> Zo, ik heb deze dame lang niet gezien. Oh, waar zijn we hier? Oh, jullie staan voor mijn restaurant. Je hebt een restaurant hier? Restaurant Gigi's. Gigi's is voor jou? Ja, samen met mij. Zo, dan moet ik lekker komen eten. Zo. Ja, ik ben hier voorin van eh, de Waag. Hier wordt Rotterdam vanavond gehouden en ik heb twee mooie, prachtige dames hier. Dames, groetjes gewoon doorlopen, hè? Ja. Alright. Oh, naar boven? Trap, naar, trap naar Is het druk? Ja. Hoe hebben mensen gekleed? Niet zo, hè? Netjes. Met een blazer. Ja, Jezus, hallo. Hallo. Heb je toevallig een uh, eh, jastas bij? Heb je toevallig jastas bij? No comprende? No. dus ik ben hier boven rek. And you really mustn't do her claims and shit. Shit, this druk. kunnen maken en grotere dingen gaan doen in de Oh my god, I have two beautiful girls yeah. here. From Hi, we're from Guyana. Oh. I'm Mia. Oh. Very happy to be here. Right. Love, marble. All right, that's it for me. slapen. Ja, slapen jullie lekker. Tot de volgende keer en vergeet niet subscribe. Hey, bedankt voor het klikken. Ik ga je nu wijzen hoe je settings moet regelen. Klik op subscribe. En dan op het belletje daarnaast En dan op send notification klik save. En vanaf dit moment gaat YouTube je melding geven zodra ik een video heb opgelopen. Scroll onder deze video en kijk naar je rode knop subscribe. Regel je settings.